Hegel. Keine Beweisfotos. <laughs> oh, danke. <laughs> Bye bye. Что ведь полный карман уже Лена. Саночки на колесах. und nur ihr kann er treu sein. Wenn das Sturmen sein Liebling da ist. Mal auf an die da geht man mal Bio, Bio, Freunde. Freiheit, Jawohl. Oh.